Я Макс. Это история о том, как я узнал про ВИЧ. Учеба, универ. Меня это слабо заботит. А вот родители сильно. Макс, Оу. ключи не забудь. Хорошо. И позвони. Ладно. Мы с Димоном лучшие друзья с детства. Он всегда умел хорошо затусить. Совсем скоро мы с ним запишем новый трек, и это будет бомба. После того дня все пошло как-то не так. Димон типа к бабушке уехал. А спустя полгода... Садись. Слушай, ты чё, куда пропал? Может, случилось что -то? В общем, тогда в клубе с парнями мы кое-что попробовали. И потом еще раз. Потом еще. Со мной стало что-то происходить. Стал чаще болеть. Изменения. Мама стала замечать кое-что. Мне пришлось сходить в больницу. Сегодня выяснилось, что у меня ВИЧ. Я даже не знаю, что с этим делать.